moças, nós estamos numa das perfumerias mais elegantes e chiques da Argentina. Aqui tem as marcas internacionais de maquiagem e perfume, todas só num lugar.